and funky. Swin Funky Dulu orang dua pernah baku sayang Siapa sekarang sayang rupa gak nemu injang Apa mungkin karena kenapa sakit hati Sampai bilang kita orang palingnya bici benci Dulu kurang dua Pernah baku sayang pas sekarang sayang Rupa gak nemu injak Apa mungkin karena Kenapa sakit hati Sampai bilang kita orang palingnya benci Kurang dua Pernah baku sayang Apa sekarang sayang Chicken hunting. Something is happening. Dengar